Umewahi kusikia wanasema ukinywa maji mengi unakuwa mweupe. Basi huko mtaani kila mtu akaanza kunywa maji. Lakini je, ni kweli ukinywa maji mengi una uwezekano wa kuwa mweupe kwa maana ya ngozi yako kubadilika? Karibu kwenye Daktari Kiganjani tupate ukweli kuhusiana na hili. Mimi ni Anatoria Gabriel. Ya, tuko na Dr. Aibu Msalilwa kama kawaida yetu. Sasa simple kama hivi, ukiangalia vipindi vyote ambavyo tumevidiscuss yana mara ya mwisho, tuliongea kuhusiana na maji. Kuna series kabisa vipindi kama vinne hivi au vitano. Kitu kimoja tulichokiongea tulisema kwamba mwili wa binadamu umeu zimeumbwa kwa asilimia zaidi ya s seli zake zimejaa maji. Kwa hivyo kama zimejaa maji hizi seli, inamaanisha kwamba unapokuwa unaendelea kuyaweka maji kwenye mwili wa binadamu, unafanya zile seli ziendelee kufanya kazi vizuri kama inavyokuwa inatakiwa. Vivyo hivyo hata kwenye seli za ngozi ambazo nazo pia zimetengenezwa hivyo hivyo kwa, kwa asilimia zaidi ya s ni maji. Inamaanisha kwamba unapokuwa unazipatia yale maji ambayo yanatakiwa, hizi seli zinabaki kuwa na afya, yani zinajaa. Tuchukulie mfano kama seli ingekuwa ni mfuko, basi maji yanapokuwa yako mengi ya kutosha, ili seli inakuwa imefanyaje inakuwa inajaa. Kwa hiyo uh, kuna utafiti umefanyika mwaka 215 ambao unaonyesha kabisa kwamba ule uhusiano wa moja kwa moja kati ya unywaji wa maji na kuwa na kitaalamu kisikini kuwa fea rangi nyororo inayovutia tuseme, yes yes, sio nyeupe, kwa sababu ngozi haiwezi kuwa nyeupe. Kwa hivyo kitu kikubwa cha msingi ni kwamba itakusaidia kufanya mwili wako utoe zile sumu ambazo takamwili ambazo zipo kwenye ngozi kwa uharaka, zitatoka zikiwa zina mabaki ambayo sio makali, kwa hiyo mabaki hayawezi kukuzuru mabaki mabaki yanayotoka kwenye ngozi kuna potassium na phosphate yako humo kwa hiyo yale hayawezi kuidhuru ngozi yako ngozi yako itatokwa na jasho ambalo lina maji masafi tuseme e mabaki yatakuwa ni machache kwa hiyo ndio kinachosababisha pale ngozi inakuwa inavutia na zile seli zinakuwa muda wote zimejaa kwa hiyo ngozi yako inakuwa nyororo hii ndio hicho tuana okay kwa hivyo kuna umuhimu wa mtu kunywa maji ya kutosha ili kufanya ngozi zetu kuwa zenye kuvutia kabisa sambamba na yale tuliokwisha kuongea mengine mengi kwenye mfulizo wa vipindi vyetu mengi hatutayarudia hapo ukitaka bonyeza linki hapo juu utaona linki zote ambazo zinahusiana na maji na utajifunza mambo mengi, lakini kitu kikubwa tu kwa leo ni hicho, unywaji wa maji una uhusiano wa moja kwa moja na ngozi ya mtu inaonekanaje. Ni hivyo. Kwa hiyo rei Kigosi anawezekana amepitia, unajua wasanii wanasoma, inawezekana amepitia akaona kwamba kitu hicho kipo kitaalamu, kwa hiyo ndio maana akaamua kusema hivyo. Yeah, usipokunywa maji, usipokunywa maji ya kutosha, ngozi yako itababuka, haiwezi kuvutia. Huo ni ukweli, sio ngozi tu, kuna vingine vingi vitatokea kama tulivyokwisha kuongea kwenye vipindi, lakini kitu cha kwanza kimoja kingine ni kwamba ngozi ngozi yako haitakuwa nyororo, haitakuwa nzuri, hata utumie vipodozi vya namna gani. E, wa maji unakwenda moja kwa moja. Sawa, kupitia Daktari Kiganjani tunapatikana Instagram pamoja na Facebook kwa jina moja la Daktari underscore Kiganjani, lakini kupitia chaneli yetu pia hii ya Daktari Kiganjani, subscribe ili kupata updates kila tunapokufikia. Yes, lakini pia kuna namba ya simu ipo hapo inapita, unaweza ukatuandikia message au ukatupigia ukasema kitu, chati na sisi, ongea na sisi, tupo kwa ajili yako. Tunasema Daktari Kiganjani, elimu ya afya kiganjani mwako.